Pessoal, tô aqui com o Kiko Loureiro. Aí. Cara, Bem. Temos, nós temos quatro anos né, de evento, viramos festival agora. E certamente nós saímos de uma palestra histórica. Parabéns, ah, cara. Que isso, mesmo. Foi obrigado, muito, obrigado. Muito Foi legal. divertido demais. Foi muito bom. E, bom, não vou perguntar exatamente sobre heavy metal aqui, não vou perguntar exatamente sobre né, o, o Guitar Hero, porque eu sou fã pra caramba, gente, mas tem algumas coisas que vai ter muito a ver com, com o que vocês provavelmente vão se identificar com o Kiko. Cara, na sua palestra você falou sobre seu, o seu papel como professor, que sempre foi um professor, uhum. mas primeiro, certamente, e ainda dá aulas ao vivo, é, depois VHS. Sim. E agora né? Já VHS, ter... comecei a ficar conhecido no Brasil, começavam a me chamar pelo Brasil, workshop, comecei para o mundo. Exato. Fiz os DVDs. DVDs. E aí viajava e com os DVDs, né? Que Eu tenho, por sinal. É. <laughs> e aí é, VHS, DVD, aula ao vivo e, e professor é, de um, num produto digital. Exato. E várias pessoas aqui também são professores, cada um com sua especialidade. Sim. Eu queria te perguntar, com essa experiência toda que você tem como professor, né? Ou a diferença da relação com o aluno na perspectiva dessa evolução é, de, do, do, aluno ali na, numa, numa, sala de aula, no VHS e no online, que você tem um feedback muito mais rápido? Ah, o grande lance é o feedback, a comunidade que você cria. Isso aí é um negócio mágico, incrível, porque você fazia um o DVD, o VHS, aí você viajava pelo Brasil e encontrava com as pessoas. Elas, ah, assina meu DVD, eu comprei, gostei muito. Primeiro que o DVD, eu quero, era uma hora. Né? Já muda daí, você pode ter um conteúdo constante. Segunda grande coisa do digital, de repente você pode refazer aquela hora baseado no que as pessoas estão falando, né? É, é, é definindo o teu produto, uhum. certo? Quer dizer, você bola, tem uma ideia de um produto, de um, de, um, de um currículo ali, de uma aula legal, né? De uma, dos módulos e tal. De repente você começa a interagir com o teu público ali, tu, tua comunidade, Aí você fala, opa, podia ter mais um módulo, ou podia melhorar aqui. Quer dizer, o público é a mágica do digital de uma forma geral, né? O público desenha teu próprio produto, te ajuda a melhorar, e você vai melhorando, engajando, aí você fica amigo, você consegue criar outros produtos a partir do, do feedback que as pessoas estão dando, da necessidade. Diferente quando você faz um DVD e fica aquilo. Como era muito trabalhoso fazer o DVD, autoração, toda a documentação, o estoque, é, o representante... Estoque, gente é, estoque, é, distribuição, mandar né, para o Brasil inteiro, é um país gigante, as lojas. Era um trabalho. Então, você ia fazer isso o quê? Não é fazer toda, toda hora, fazer de três em três. Eu fiz que cinco videoaulas, entendeu? Pois é. é. é muito mais trabalhoso. É legal essa perspectiva aqui. Na verdade, então, é um dos mantas da Hotmart é Respect the Data a gente respeitar a informação. Sim, exatamente. Que é literalmente isso que você está falando, né? É basear o conteúdo na necessidade do aluno ali, nas redes sociais, é exatamente. fica muito mais fácil, né? É a data e, e, e o que eles escrevem, né? Essa, a, essa interação é fantástica, porque o lance das pesquisas que você pode soltar, né? Também para os alunos, é, ou antes de você vender o produto, você pode entender melhor como você vai se comunicar, pelos termos, principalmente é, dependendo no meu caso, meus alunos eles têm ali 10, 15 anos a menos do que eu, então eu, eu já vejo o linguajar, né? as é palavras, é. o que eles, né? não só o que eles querem de conteúdo, mas como eles lidam com aquele conteúdo, quais são as dificuldades, tudo mais. Você vai é uma evolução constante, essa é a grande diferença. Legal, muito legal. Falando em dificuldade, é, como também tem muita gente que vai assistir isso aqui, que está cada um está um estágio, né? Sim. O cara está começando a empreender no, no, no digital e aí queria te fazer uma pergunta importante, que a gente vê que, é, que existe muita, muita coisa em comum com, com os novos produtores digitais, creators, etc. E qual momento da sua carreira que você teve uma puta dificuldade, mas que você tem que fazer a escolha para continuar seguindo o seu objetivo? O momento, o que você teve que deixar de lado para seguir o seu propósito? Como músico ou como professor? Ah, Tanto faz. Desde o começo? Não, não, um, não. um momento chave, assim. Um momento chave? Bom, quando eu saí da faculdade de Biologia na USP. Isso é um momento chave para mim. Né? É, não tem nada a ver com digital, mas é um, é um, momento de vida. E falou, bom, estou numa faculdade, na Universidade de São Paulo, uma faculdade é, renomada e tal, fazendo curso tradicional, e quero tocar num momento ainda que era muito embrionário, num estilo que ninguém Tipo, é. não tinha nada, não estava indo lá para, sabe, não tinha nada, <laughs> nada mesmo. Era muito, tinha fora do Brasil e o sonho então era ir para fora de alguma forma, mas era muito distante. Então é uma coragem de você fazer. Demorei, saí da faculdade assim para ser músico, mas eu ficava ali, tá trancado, qualquer dia eu volto, né? Eu ficava, mas nunca voltei, né? Também. Tá trancado mas, até hoje, né? É, Já foi jubilado. <laughs> Porra, faz tempo. mas assim, essa, essa é uma, esse é um lance. E aí, ao longo da carreira, você tem vários a vida te dá isso aí, é normal, você vai se adaptando. O próprio lance do DVD para o online, o próprio lance de você... É, a gente vende um momento quando fazia show, se tivesse alguém filmando, o segurança arrancava a câmera do, da pessoa, a entendeu? Mandava embora, pegava fita que estava dentro daquelas câmeras, cara, tinha alguém escondido, os caras iam escondido, botavam um, um adesivo para tampar o, o, sinalzinho que está gravando, a luzinha é, vermelha, entendeu? Então você vem disso você fazia o show, falava, tem um cara filmando lá, tal, não pode, tal, pirateiro. De repente, vem o YouTube. E aí, essa transformação é muito difícil, certo? Uma coisa marcante para mim foi, eu tinha essas videoaulas uhum. e tinha as videoaulas, o pessoal começava a subir no YouTube. Aí eu lembro que eu li o livro do Chris Anderson, o Free, Grátis. Chris Não, Anderson, gente, é bom você explicar quem é pra galera, porque é muito legal. Dá um Google aí, Chris Anderson, Dá um que é Google. É, é o. É, o que falou da cauda longa, que Vale a do, pena, gente. O, mas ele tem um livro que é o, gra, o Grátis, que agora, mas na época que saiu, sei lá quando saiu, 10 anos, 15 anos atrás, foi importante para mim, que eu peguei todos os meus videoaulas e botei de graça no meu canal do YouTube. Falar, esse é o futuro. Tá aí. Exatamente. Porque tudo, quem quiser comprar ainda compra. E ainda como compra. Sabe assim? E aí eu comecei a entender isso. Foi, isso foi transformador, uma dificuldade que tinha de... Eu, o pessoal pagava para eu tocar. Uhum. E aí, então, vou fazer um... Sentar, filmar, comprar a câmera, não sei o quê, tudo, e fazer para botar na internet. Tipo, é, foi uma transição violenta, entendeu? Para quem já estava há muito tempo fazendo um monte de coisa. E para artistas mais antigos, dos anos 80, 70, não sei o quê, deve ter sido muito mais difícil. Tanto que você vê que eles não têm força na internet. Exato. Mesmo as lendas. É, e é um mix, né, de, da sua forma como artista, professor e também influenciador digital. Porque é, o, o papel, ele como referência, né, você também tem um papel ali de, da sua comunidade que, que você uhum. engaja uhum. e é. conversa é. muito bem. Eu fui também aprendendo, porque eu toco guitarra, sempre fui tímido pra caramba. Falar sempre foi um problema. Também uma outra dificuldade, sempre é para falar. Falar, <laughs> exato. Falar sempre foi um problema para mim. Então, tocar guitarra, baixa a cabeça, toca, vai embora, beleza. Falar, ligar a câmera e falar, passar uma mensagem, começar a colocar as, as coisas é, que eu faço no, no YouTube e tal, falei de music business, comecei a falar várias coisas, eu comecei a treinar fazendo. Liga a câmera, comecei a falar, falar, falar. Eu falava para os amigos, mas botar na câmera foi uma dificuldade também, fui pegando o jeito e estou aprendendo. Assim, e falar. Pra... E no palco, assim, sem palco guitarra assim. também é, é difícil. Não é, não é minha zona de conforto ali, não é tanto que eu tenho, tipo, quando eu toquei no comecinho, é muito mais fácil Dá, provavelmente deve dar para ver pela, pela, linguagem corporal. Legal. Provavelmente, né? De estar tá à vontade na guitarra, tirou a guitarra, falou, opa, tá faltando uma, tirar o meu braço, né? É, falando em zona de conforto, uma pergunta que, que tem a ver com um dos mantras é, da Hotmart. É, não deixe a experiência limitar a sua criatividade. Porra, você estava saindo da sua zona de conforto. A sua zona de conforto é tocar com o Megadeth, é tocar com o Angra, é tocar na sua carreira solo, é ser professor. E eu queria saber como, cara, que não foi do dia para a noite. Que você, desde lá que saiu de biologia, chegou, tá no topo do metal e, e, e do instrumentista. O que, que você faz para conseguir não deixar a sua experiência limitar a sua criatividade como músico? A experiência, a minha experiência. Ah, não. Eu tenho. É... Total. Eu tenho o nome do meu disco, eu tenho um disco solo que é isso. Que é baseado no William Blake, que, é, que o YouTube tem o nome do disco, né? Canções da Experiência e da Inocência. Nunca perca a inocência, que é o que o Steve Jobs fala tal, né? E total, porque quando você... No começo você pega qualquer banda, artista, os primeiros discos são mágicos, geralmente são os discos, né? E aí, depois, dificilmente eles conseguem reproduzir algum disco a, a, como eles começaram. É um puta desafio. Seja qual, qualquer banda, pode pegar qualquer banda. Exato. É, dos primeiros anos da carreira. É um desafio, porque você começa a entender como funciona o mercado, você começa, a, pode até pegar desgosto, pode até ficar preocupado, tem que se repetir, você está preocupado em outras coisas, tá, se a piscina está limpa ou não, <laughs> sabe? Outras coisas, problemas da vida, né? Que o, o rockstar vai estar, tá, se ele está de limousine, se pegaram ele, se o MM é da cor certa, aquelas coisas. E aí perde aquela, aquela inocência. Então, de tem, propósito, né? né? É, a inocência mesmo, assim, tipo, que eu falei na palestra, assim, que é isso, assim, tipo, tem um momento que você foca e corrige tudo, quanto, tanto quanto você treina, ou pro teu negócio tal, corrige os problemas, vai lá, foca. Tem uma hora que você desliga tudo e faça música e tenta lembrar de você tirando ali num acorde ali normal, entendeu? E eu acho que quando você for criar o seu vídeo, você vai criar teu texto do blog, sabe, essa coisa mais de botar para fora a tua intuição mesmo, uhum. o que você acredita, Independente se alguém vai gostar, não vai gostar, se tá bom, se tá ruim, essa crítica na hora da, do flow criativo, ela é péssima. Uhum. Ou se alguém faz melhor. Ah, tem um chinês que toca mais rápido, tem um outro cara da Europa que é muito melhor do que eu. Quem se importa? Né? Porque aí você vai achando a tua linguagem, porque sendo, nem que seja um pouco diferente, você já está na frente. Porque sempre essa, ser diferente é melhor do que ser melhor. Então, é isso. Cara, eu acho que ser diferente é melhor do que ser melhor. Eu acho que é um recado para a gente fechar. Muito obrigado. Valeu. Aqui obrigado. tá o Fire, a Hot sempre de portas abertas. Uma experiência incrível no palco e aqui também de, de técnica. Muito obrigado, <laughs> Kiko. Valeu. Valeu. Um abraço. Valeu.